カリブ海から来たウトークだ。あいよ皆さん、ジョアンくんです。今日はフランスのチーズを食べて、そのために特別なゲストを連れてきましたよ。最初は友達なんですけれども、リョギャです。よろしくお願いします。多分もうマークこのチャンネルで見たことがあるんですけど、あのフィリピン人のマークです。よろしくお願いします。 <laughs> それでは早速始めましょう。フマージュ。

pierre, feuille, ciseaux. イェーイそう、最初はね、うん、どれにしようかな。OK、これにする。そうかな。show to the camera. これ、しよう。この名前なんですけど、サントギュー。じゃあ、どんな感じするのかな僕もなんか、まあ、フランス人なんですけれども、普段は普通のチーズを食べる。例えば、チダーとかエナンタだから僕も初めて食べますので、楽しみにしてます。よし。 うーなにこれなにこれチーズじゃないっぽいトロトロだなんかクリームが入ってるみたいな感じなんだけど食べよう <laughs> うあんまり食べたくないよねこれね見た目はちょっと <laughs> どうもよりは見た目えー、なんか チーズっぽくなくて、うん、なんかなんだろうクね、これはチーズじゃない。これはチーズじゃない。クリーム、クリーム、クリーム。でも結構つけてるよ。ごめん。間違え。え、もし美味しくなかったらどうする ?If it's not good, how will you do? Just put it in my mouth. <laughs> wow. Yeah, you're courageous. 勇気があるみたいな。So, 3、2、1, let's go. うーん水があってよかったうんじゃあ誰始めるか好きえ好きえうん意外と好きえー、なんかちょっとなんか苦味がある like kind of bitter、うん、でもなんかクリームがあるから、うん、it becomes like kind of s o f t ソ o f t a easy to eat 食べやすい食べやすいよねうんいけるうん食べれる OK 料理はどう思うちょっと好きじゃないかなちょっと濃い味が濃いから強いよね味が強いから、うん、もうちょっと濃くなければいくらでもいけるなうんやっぱり最初食べると強い味がするんだけどクリームが入ってるから食べやすくなるんだけどやっぱり朝に食べるとあ 結構、うーん、なんか、起きてばっかりそれを食べて、うん、ん、強いかな。じゃあ、次のチーズの方に行きましょう。フォーマージ。ピエール、フェイ、シズ。ピエール、フェイ、シズ。よーまたまたピエール、フェイ、シズ。 イエーイえ、ちょっえ、なんで ?1 回目え、なんでこのチャンネルだいたいあだいたいすごく弱くて、なんで今勝つのみんな弱いオッケーじゃあこの方に行きましょうかな。うん、コンティなんですけど、多分みんな食べたことありますかコメントの方に教えてください。でいうん。結構太い。 って言って。待って。よし !3、2、1! うん。うん。うん。うん。美味しい美味しい。美味しい。美味しいうん。これがチーズ。うん。うん、なんか普通のチーズだね。いつも食べてるチーズだね。うん。うん、なんかグラ、グラテンをするときにつけてるチーズだよ。うん。うんで、大体みんなは、

in a Japanese store. Yeah, yeah, yeah. えー、でも美味しそう。うん。け結構柔らかいよね。うん。OK、ゆうや。バタみたい。バタみみたいそうだね。あ、ほんとだ。ね。バタが見た。よし、3、2、1。本当のカプリス des yeux 濃厚濃い 濃いうん。うん。でも美味しい。うーん。濃厚濃い。結構濃いでね。うん。甘さあんまりないよね。ううん。あ、でもこれ好き。き It reminds me of brie. あ、brie? あ、maybe it is like um goat cheese. It is the brie a goat cheese? ヤギのチーズ。うん。うん。美味しい。好き。 Do you like it? I like it. うん、OK, great, great, great. じゃあ最後になんかランキングするんですけど、最後まで見てくださいね。Ouais, mais on a v a i 最後に選んだから美味しくなくないうーん。どう、どうかななんかカビ。何がカビてるこれ。どういうことカビカビうん、 <laughs> 何が入ってるね。何かが入ってる。虫でも入ってるの虫虫じゃない。 <laughs> OK, so let's try this. どんな感じかな、うん そううんそうだねうんでも見た目は結構いい形してるねうん Get that's right 何これ何これチョコレートチョコレートは絶対まずいでしょうん多分これは強い321えうんえ結構強い 強い。うん。なんか食べたことないチーズ、今まで。そうなのうん。名前は言ったんだっけフォーマージュブルー。チーズブルーブルーチーズだよねうん英語でうん。そう。食べるときはうん。嫌い嫌い俺食べれるえ、食べれるんでえ、好きなのえー。でも、自分、フランス人だっても、う僕にとって、これは結構強い。ヨリはどう思ううーん。三つ目に、うん。食べたやつよりは、うん。 濃くないから意外と好きえ1目はこれだったそうそうそうそうだこれより好き好きえー、じゃあみんなランキングの時間が来ましたフォーマージュよや一番好きから一番大嫌いまでランキングして、うん、1位は、やっぱ、これ。え、これ今食べたやつ ?Yes。何え、これだと思ってた。えー、じゃあ、OK。じゃあ、フォーマージュブルーは1位。うん、今のはうん。 2番目は、やっぱ、これかな。キャプリスデジュ。Yes. いいな、いいな。え、意外と強いのは好きなのなんか、強かったけど、強いの中にもやっぱ、レベルみたいなのがあって、ちょうどよかったのはブルーチーズ。ああ、なるほどね。じゃあ、最初はコンバージュブルー、2番目はキャプリスデジュ、yes. 3番目は ?3 番目は、ああ、やっぱり、コンテ。コンテ。コンテが来た。OK, le c o k t で、最後はやっぱり戦闘牛。まずかったよね。これは強すぎてまずかったね。o k マーク a How would you rank this cheese? 多分ね、一番はこれかな。おー、カプリスデジュ。で、2番目はこれかな。コンテ。おー、コンテ。うん。やっぱチーズ感じがする。ね。うん。で、な問題は。 えー、これそんええなんで最後にならないの好きだったなんかテクスチャーなんていうのああのスムーズクリームクリームがああクリームの感じが好きだったってことああなるてどああオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーフォーマージュブルー最後だねでジョンだとまあやっぱり強いのは好きじゃないからコンテは第一あとは2番目はうーん caprice でかな強い、強いかも。うん。強かったけど、うん、ちょうどいい、強かった。で、3番目は、フーマッシュブルー。で、やっぱり最後は、セントグーも、このビデオ以外多分食べない、それ。 <laughs> じゃあみんな、そのチーズの中で食べたことチーズがありますか コメントの中で教えてください。そして、ぜひぜひ、りょうやのインスタと、あの、マークの YouTube チャンネルを見てみてください。それでは、あ、ビエントあ、ビエントあ、ビエント